Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue bakal mengajarkan tutorial mengenai cara menambahkan custom overlay seperti traktir dan saweria terutama ya Karena ada yang minta request buat bikin tutorial ini Jadi di AMD Relive itu kan dia ada fitur record and stream ya Kalau kalian dari home nanti kalian pergi ke record and stream Kemudian di sini nanti ada setting scan editor ya Nah di bawahnya nanti kalian juga bisa nambahin scannya sendiri nih Bisa tonton sekarang anda pakai scan kedua jadi aneh nggak bakal ngubah. Kenapa kalau ngubah nanti dia ngubah lewat videonya selama recording. Jadi sekarang kita bakal setting di scan editor. Caranya gampang. Di bagian elemen tinggal kita klik plus aja ya. Misal contoh kita mau nambahin browser sort ya. Karena kita mau nambahin overlaynya traktir dan saweria ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi browser source lagi yang kedua. Oke, seperti ini ya. Nah, ini disesuaikan sama ukurannya nanti aja ya. Maksudnya sesuaikan sama ukuran overlaynya. Kalau sekiranya nggak sampai scrolling ya nggak masalah gitu. Oke, kalau sudah baru kita buka browsernya. Misal seperti ini. Kalian buka halaman traktir sama Saweria ya. Kalau kan traktir kan traktir.id terus slash akun kalian. Kalau belum login tinggal login aja. Nanti ke dashboard ya seperti ini. Ya, setelah itu nanti kita ke stream overlay. Ini gua ke QR code ya. Gua ke QR code Habis itu, sekarang kita di bagian widget URL ya. Misal kalau kalian sudah selesai settingnya, QR-nya misalnya ya, tinggal di copy aja, copy url ya Kemudian balik lagi ke tab Radeon setting ya. Ini salah satu browser source satu kita klik ya. Ctrl V ini seperti ini. Oke, nanti habis ini namanya pasti bakal berubah aneh. Tuh, jadi kayak gini ya. Kalau misalnya seperti ini, caranya bagaimana? yaudah tinggal di klik terus kalian Ctrl A, ini klik dua kali ya. Ctrl A, habis itu ganti namanya apa traktir ya Nah, seperti ini kita setelah switch live stream terus ke scan editor lagi nanti ke save dia tuh jadi traktir ya kemudian di bagian browser source kedua ya ini browser source kedua nanti kita tambahkan yang dari Saweria seperti ini caranya tinggal diklik aja oke Saweria buka dulu tapi websitenya ya habis itu login kalau yang belum kita tambahkan overlay kemudian masuk ke QR code Nah, sini nanti kalian setting dulu nih QR code-nya kayak gimana. Terus kalau udah nanti kita copy stream kayaknya ya. Stream kayak yang menunjukkan over overlay dari si saweria ini ya. Kalau sudah nanti balik lagi ke Radeon Software. Kemudian di bagian browser source 2, nah kita kopikan di sini. Ctrl V. Terus klik sembarang, nanti berubah kayak gini. Tinggal diklik lagi, ganti Ctrl A. Namain jadi Saweria. Nah, nanti balik lagi ke live stream sama scan editor. Nah, nanti kurang lebih kayak gini ya jadinya ya. Oke, nanti hasilnya seperti pada video ini. Nah, kalian sudah lihat kan hasilnya seperti itu contohnya. Ya. Semoga membantu buat kalian yang baru mau jadi content creator dan bisa memanfaatkan fitur AMD Radeon Relief yang tentunya enteng kalau buat yang pakai AMD ya. Sekian dari Ane, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.